Vivi, você não tá de shortinho por baixo? Tira essa roupa, tá muito quente, filho. Mas eu não tô com Vai, ó. Quando eu falar um, dois, três e... A dupla que tá com a bexiga... Não! Vai lá, Clara. Deixa eu explicar. Ah, um passo ah, dá um trás. passo pra trás, é, vocês. Ah, vocês estão pra trás. Ah, é um passo pra trás. Vocês, dá um passo pra trás. Ai, meu Deus. Não, calma, espera. Tem que falar já. junto. Um, dois, três e já. Agora já foi aqui. <laughs> Só eu, filho. Dá um passo pra trás. Dois, então, três e já! Pega ali! Dá um passo pra trás. vai pra fora? Aí, Dá um passo pra trás. Vai, joga. Olha onde a gente vai. Vamos ver Dá um passo pra trás. vai ganhar. Dá um passo. O passinho é assim, ó. <laughs> Um, tá dois, três e... Vai! Vai, um, dois, três... Yes, negócio aqui, ó. O negócio é. Agora você é de mim, né? É piscina de suco de abacate. Ó, tu pode pôr a boca. Olha eu. Ah, eu também quero